En pantalla vemos la plataforma de operaciones Thinkorswim en la cual podemos analizar mercados americanos en general como acciones, eh, divisas, podemos ver futuros, por ejemplo futuro del petróleo vemos cómo nos carga tenemos en pantalla Ecopetrol y nos está cargando el petróleo eh, esta es data real pues del petróleo con volumen real y es de las pocas o al menos pues la única que conozco que sea gratis que no toque pagar pues por la data normalmente uno debe tener una cuenta real para ello nos dirigimos pues a, abrir una cuenta ponemos en google Swim Paper Money para que nos den una cuenta de demostración dura 60 días pero igual pues la verdad yo la tengo hace mucho tiempo y, y, no, se, no se me ha cerrado la tengo hace ya varios años ya pues, nos registramos y ya eh, nos dice pues para descargar la plataforma descargamos entonces la plataforma una vez estemos registrados pues yo ya estoy registrado ya le dan acá donde dice download para descargar el software verificamos los datos procedemos a la descarga Cabe aclarar pues que la plataforma está disponible para Windows y para Mac que también es de las pocas plataformas que tienen eh, acceso pues instalador para para Mac ya buscamos pues dónde descargarla una vez nos haya descargado ya la aplicación procedemos pues a ejecutarla simplemente le damos siguiente a todo yo pues ya la tengo instalada entonces pues no voy a, repetir el proceso simplemente ustedes le dan siguiente a todo y ya la completamos su instalación yo no lo voy pues, a volver a instalar ya entonces procedemos a abrir la plataforma y a ustedes se les va a abrir pues unas gráficas con fondo azul es pues, que no, no me parecen como muy adecuadas para entender el mercado. Entonces vamos a proceder pues en un próximo video a, explicar correctamente cómo, cómo, organizar el espacio de trabajo en, en para que les quede pues más fácil de entender los gráficos. Muchas gracias.